berarti udah pergi bos razia ya razia gabungan awas gimana caranya kita belum siapa Ayo kita cuci aja Ayo. Ayo. gas. 어두 그냥 이색도 하면